あれが正確であれば装置を防ぐとか今 風が運んだ小さな花びら力合わせて花いから桜呼んでる岩倉恋が呼んでる岩倉みんな輪になりさっさ踊ろう to go. て岩倉光り輝く岩倉みんな手を取りさっさ進もう 向かう風に向かって岩倉心意気なよ岩倉力合わせてさあさあ走ろう